Industri i världsklass behöver kommunikation i världsklass. Med kommunikation i världsklass kan du både effektivisera och förenkla. Du kan se status på alla dina maskiner och processer i realtid. Du kan koppla upp dig från en annan plats och göra fjärrservice kan driftövervaka, både lokalt och på distans. Vi på Induo vi kan kommunikation via radio, via mobilnäten och via kabel. Vi jobbar med kommunikation i världsklass, kommunikation som fungerar året om, om och om igen. Vi kan koppla upp alla era processer snabbt och säkert. Via mobilnäten med Cornells 3G och 4G-routrar når du processer över hela världen. Via radiolänkar eller radiomodem når du dina processer både lokalt eller över längre avstånd via ett eget radionät. Via koppar eller fiber med hjälp av Lantex-switchar bygger du nätverk som snabbt kan läka sig själv vid problem. Via mobilnäten med hjälp av Maestros 3G-modem och routrar har du en kompakt lösning för inbyggnad i alla slags maskiner. Via radiostyrning och nödstopp från Jay kan du hantera all fjärrstyrning för industri och processteknik. Via mobilnätet med LDS, GSM och 3G-larm kan du styra dina processer via sms, via appar och med hjälp av webbläsaren i din dator. Vi på Induo vi har löst kommunikationsfrågor i över